Alboreto Ah cazzo stanno già girando Pazzo facci la intro del video E buonasera ragazzi benvenuti in questo nuovo video del Torquato uh! Se avete qualcosa da dire venitela a dire alla direzione di gara. Detto questo divertitevi, appena prima di partire verso le e mezza 3.45 facciamo un altro meeting che decidiamo tutte le cose, poi si parte. Salve. Quanto è brutto Fabiana? Eh? Madonna Fabiana quanto è brutto. Siamo al TK Dirt Co, fare l'IDL, l'ultima tappa del, dell'IDL perché è stata rimandata a causa del brutto tempo. Sì. Allora siamo al TK Dirt Co, Bike Park a Milano, zona Baggio, eh, Carlo il parco Bar che è nato nel... Boh, un botto di anni fa, io ho iniziato a girare nel 2005 qua e c'era già, però la prima era Race. No, no. Se non mi sbaglio hanno aperto insieme a noi qua sì, al sì, park. Sì, sì. L'hanno aperto più o meno quando abbiamo aperto il Monza Pizza Bike Park. È un pochino più piccolo rispetto al nostro parco a Monza, hanno spazi più ristretti, però hanno tutto anche loro. Allora abbiamo una linea di panettoncini piccolina proprio lì linea grossa che parte dal rollin dove ero io una pump track che adesso è coperta perché ieri era diluviato ah e dietro di là in fondo, salto in mulce e fompit. Quindi hanno più o meno tutto, in versione un po' più ristretta rispetto a noi, però hanno anche loro tutto. E oggi si terrà l'ultima tappa dell'IDL Tour, che abbiamo fatto anche a Monza quest'anno, però non avevo fatto nessun video in riguardo, ma l'IDL, l'organizzazione che organizza questo evento, ha comunque fatto il video recap, che magari vi lascio link in descrizione. Oggi gireremo per anche fare. noi, faremo un po' di trick. Io non farò il contest per il semplice fatto che non mi sembra giusto rubare posto, o occasioni a questi rider che comunque girano solo in Italia ma eh, preferisco dare la possibilità a loro di farsi vedere, mettersi in mostra e quindi io farò il giudice e basta e girerò un po' e mi divertirò con tutti gli altri mi raccomando <laughs> mi, raccomando. Lui è l'organizzatore. Io dell'IDL Tour. Siamo no? Ah. sicuri. Dai, dici due parole sull'IDL Tour, fai capire che cos'è, allora. da che cosa è nata l'idea che la gente vuole capire e magari l'anno prossimo vogliono cerchiamo, partecipare, eh, venire a vedere. L'IDL nasce nel 2017 come idea dalla chiusura di Oz Bologna al Pinewood Indoor Bike Park. <laughs> Niente, praticamente abbiamo detto, bene, è l'ora di fare qualcosa per il dirt italiano. Abbiamo inventato questa cosa qua che non c'era. Abbiamo cercato di fare un tour per dare la possibilità a tutti i ragazzi, sia chi gira in montagna mountain bike che gira in BMX aperto a tutti perché i percorsi in Italia sono anche abbastanza abbordabili per i neofiti, i non neofiti quindi abbiamo deciso di dare questa opportunità a tutti i ragazzi e di poter gareggiare a livello europeo come fanno gli altri stati con un prize money diviso per le due categorie, categorie separate e tutto quanto andate a seguire IDL sia su Instagram, su Facebook, su YouTube anche YouTube, YouTube. andate a cercare magari ve lo linko sempre qui sotto in descrizione e basta Dici qualcosa? I salti sono piccoli. Come sono piccoli? Sono piccoli. Okay. Arrivando dall'Eurobike, il primo era 10 metri, questi sono piccolissimi. Però molto divertente. Scorrevole, vari. Ah, com'è composta la linea? Allora, ci abbiamo. Rolling di partenza mini step down, primo salto, vediamo lui che gira, primo salto, secondo e terzo di questa linea che è la più grossa, curva che torna indietro, bella questa curva che è curva a U, bella secca. Panettoncino che in realtà, ecco, è tipo stepappino tu gobba. Poi abbiamo salto in hip, salto in hip e in fondo per ritornare indietro uno stepappino. Per non annoiarvi troppo, useremo moltissimo la GoPro oggi perché vogliamo goderci la giornata e non vogliamo tenere in mano la camera ingombrante. Adesso switchiamo a GoPro e gireremo un po' su tutte le linee e vi facciamo vedere il park da, da me. Da me, chi cazzo sei te? Anche se i wall contest adesso mi fa, faremo un bel trenino su quella piccola. Sì, io... Aspetta un attimo. No, sai cos'è? Che effettivamente io giro sempre con la musica. Però, però siccome devo parlare, la spengo e la tengo lo stesso su. E sembra che l'ascolto, ma in realtà non, l'ascolto. Partiamo dalla linea mini mini mini, senza pedalare, senza fare niente. Qua bisogna fare, c'è la musica. Sono un po' incazzatini questi salti qui c'è un triplo che si fa manual su tutto poi un altro inghippato di Ivo poi uno steppino ecco qua Bello, bici. bene lui fa parte degli altri due ragazzi con Teo e Rich, Rich. che hanno fatto il TK quindi props grazie bella tosta pazzo non si supera pezzo di cane 100! 100! C'era 100, l'ho eh, visto! Chi? Di parlare? Sigla! <laughs> Siamo sul roll-in della Big Line che vabbè non è grossissima però è abbastanza divertente Sono belli secchi sempre che qua Infatti gente che gira in BM, le bici sono più piccole, le ruote più piccole eh, dai vai. Non è vero, Mostraci. parla un ex BMX. Ecco, vai pure bambino no dicevamo c'è uno step downino ma il primo salto qua bello incazzato secondo sono tutti doppi qua da qua un po' in hip non so se si vede nella GoPro poi questa tripla gobba panettoncino un po' giornerello questo che fa scalciare poi l'ultimo salto la cosa figa è che tu parti da qua e ritorni qua. Questa è una cosa ah, fighissima del parco. È che non devi, ah. è che non devi. Ah. Piano, tossire. Piano, la madonna. Cos'è che c'hai? Eh, si è rotto. Ho scoppiato un polmone. Comunque la cosa figa è che si parte da qui e si arriva qui. E quindi Ivo non deve camminare per ritornare su Rolin. Questo è fighissimo. Solo io, gli altri camminano. <laughs> seguo, dai. Ti seguo. Vai pure. No, perché ti sei fermato? Vai! Siamo fermi! Ah, siamo fermi! Cosa è successo dopo la curva? L'ho presa in mezzo. Ah. Cazzo, ogni giro non riesco a finire la linea completa. Boh. Non ho capito cosa gli dovrei avanti. Sì, finisce. Senza tutti i trick, eh. solo tipo con flip, tac, qualcos'altro potrebbe essere sufficiente per la final. Non si corrompono i giudici, Grigio. Sì, Grigio, i giudici eh no, non si corrompono, è... sta corrompendo! Mi ha dato 50 euro del taschino. Vediamo. Vado, vado, me ne vado. Oggi io sono piuttosto tranquillo perché ieri comunque come ho imparato a Whistler mi sono addormentato con le preghiere, il rosario protettivo Comunque vedete allora sono tutti qua perché stanno cercando di corrompere qua Sì Abbiamo ah, detto 50 Io... euro 20 No no 50 anch'io 10 Vuoi una pesca? Vuoi una pesca? <laughs> Se tiro 5 euro mi fai arrivare ultimo Volevo dire una cosa ma mi sono dimenticato. Non dirla, man. Allora i salti in BM sembra, sembra che sono abbastanza tranquilli a treccare. In mountain bike scalciano un filino perché sono un po' più corte le rampe rispetto a tipo a dove ce l'abbiamo noi a Monza. Quindi per loro sarà ancora più difficile fare il contest per tutti Io loro. mi sto cagando addosso. Quindi adesso parte il contest, io faccio il giudice, severissimo. Faccio vedere un po' come giudichiamo un contest del genere. Come funziona? Come funziona il sistema di giudizio? Non te lo ricordo. Io? No. Allora, abbiamo tutti i nomi, ogni rampa Snyder farà due run, quindi tutti avranno due run, categoria mountain bike BMX. I primi 6 di ogni categoria, no, i primi 5 di ogni categoria avranno una terza run a disposizione che sarà la super finale, chiamiamola. Particolarità ovviamente divisione mountain bike e BMX per il fatto che è diverso trickare con la mountain bike rispetto alla BMX perché con la BM è un po' più facile su alti così piccoli fare i tricks come si muove molto più velocemente, con la mountain bike invece è un po' più complesso, quindi è giusto dividere le due categorie. Entrambe le classifiche avranno premio in denaro e guardate per il vincitore, mega campionato, abbiamo dei bellissimi bellissimi trofei. favore Filippo Prosepio, grazie. Basta, iniziamo adesso. Siamo qui con David Dolphin e Frullo che è invisibile ah, Noi siamo i giudici del, del, contest di oggi Vi spiego un attimo soltanto cosa deve fare un giudice quando giudica questi contest Abbiamo la lista di nomi e abbiamo in totale oggi 8 salti Foglio ha le colonne in base ai salti che abbiamo Su ogni colonna noi segneremo semplicemente il trick Perché durante la run è impossibile segnarsi subito il punteggio intanto che uno fa la run quindi uno si segna il trick che fa e alla fine di tutta la run dai un punteggio quindi poi stili la classifica da quello abbiamo fatto i giudici al contest Adesso è già finito tutto in realtà Siamo andati di fretta e non sono riuscito a filmare niente Per quel motivo lì C'è l'uragano Abbiamo l'uragano che sta arrivando E quindi siamo andati belli spediti Comunque, gara figa c'è stata direi hanno triccato bene sia in mountain bike che in BMX questa volta tra l'altro c'erano più rider in mountain bike quindi la scena sta crescendo meno rider in BMX io non vi ho filmato niente del contest perché non voglio spoilerare niente il video ufficiale lo vedrete sulla, sulle varie pagine dell'IDL Tour si può dire che la cosa figa di questi eventi è che vabbè essendo uno sport ancora poco conosciuto in Italia però stanno nascendo un po' di posti la gente sta iniziando a girare la cosa figa è che comunque è ancora molto molto pulito come sport molto reale nelle prove si gira tutti assieme e non c'è una vera rivalità c'è poi la competizione come è normale che sia però eh, si è tutti amici si è qua a scherzare è la cosa che amo di più del nostro sport veramente adesso stanco prendo perché con un tempo come quello alle mie spalle se non copri i salti non li trovi più quindi stanno coprendo volevo fare ancora qualche giro volevo trickare un po' qua sul mulch ma probabilmente non trickeremo adesso premiazioni vediamo il podio BMX mountain bike Grazie raga chi è che ha vinto qua? Io. Chi è che ha vinto? Sia oggi che... L'overall. Tutto l'overall. Io. Wait. Secondo. Ciao Toto. Allora, secondo? Terzo. Terzo. Terzo, cartellato ultima run. Però beh, sono contento, dai. Poco così proprio sul finale. Però beh, ragazzi, siamo riusciti a fare l'evento, quindi top, direi ci siamo divertiti, nessuno si è fatto male, questo è l'importante. Poi bomba, è l'unico che parla senza dirgli qualcosa. Come <laughs> sei arrivato te, Arboleto? Io. <laughs> Io volevo girare su questa linea. Poi... Questo è il momento che apprezzano di più su YouTube, quando filmo te Albi. Perché sono bello, sono fotogenico. Ditemelo. Eh, Adesso abbiamo deciso che apriamo un canale nuovo. L'alboretata deve essere proprio ma può esserci un mondo fatto esatto, da io vivo nel mio universo però è bello è bello vivere ad Alboreti cazzo congratulazioni anche al pazzo il pazzo che, che... è fatto? quarto quarto un po' inconsistente però è veramente bravo questo ragazzo oggi quante cartelle hai fatto? Una oh, decina. Allora, 5. T'ho cartellato due volte 3-6, flip can 4,50 in hip. Vabbè, vabbè. Vabbè, carichiamo le bici ce ne andiamo a casa perché sta arrivando l'uragano Non so se riusciremo a fare un vlog completo Adesso troviamo qualcosa da fare per esatto. riempire questi 5 minuti Io andrei perché Pensiamo un attimo ci Comunque eh, basta, basta, tagliare meno veloci le clip esatto, nel video eh. dire, E si riesce ad arrivare si a 10 minuti Basta